Damen und Herren, die ersten Finalisten sind gestartet. Sie brauchen unsere Hilfe. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Unsere äh, äh Mannen aus, äh, zwei Damen, zwei Herren aus Spanien, Japan, Ägypten und Tadschikistan. ganze Mann aus Tadschikistan braucht das braucht Such a fast start again as all the men take off at their fastest power. It's going to be a close race. It's an exciting afternoon. Bei uns die 202 ist davon, aber wird attackiert von der 179. number 202, closely followed by 179. Hopefully will be uh, Also schon, ja, es ist schon, wie du gesagt hast. Und hier kann sich die 352 etwas absetzen, aber wir kämpfen bis zum Schluss gemeinsam. Wir tragen die Athleten alle ins Ziel. hier für diese Gruppe, diese Mit 73. Wahnsinn, Peter Snyder from Canada, the winner. What a performance by Peter Snyder from Canada. And we're off, we're ready, we're 29 gegen 27. Markus Brotter gegen Markus! Markus! ich denke, der deutsche Markus, Markus Brotter hat sich hier durchgesetzt. Wir müssen noch auf das offizielle Ergebnis warten. That's and we're off again. I'm calling for the man from the Isle of Man just because it's a bit close to my home country. Excellent performance from number 246, clearly ahead at the moment. So, jetzt machen wir noch mal Stimmung für alle Athleten. Bis zum Ende, bis jeder die Ziellinie erreicht hat. Das ist toll, das ist eine tolle Stimmung. endlich. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die darf natürlich bis zum Schluss. So, und das Rennen ist gestartet. Alle wieder gleich auf. Sie sehen, das Training, das harte Training der letzten Monate hat sich ausgezahlt. Das Leistungsniveau ist sehr hoch und alle liegen eng beieinander. Du willst ready for the M13 and we're off again. They're really close from this start. Oh, we have a technical problem already. He needs our support. Come on, get the other snowshoe. zum Schluss an auf die 171, die natürlich auch diesen Lauf beendet, aus Italien, Luciano Ragianti. Und er hat wirklich Pech gehabt hier, hatte hier Materialprobleme, aber... Oh yeah, okay, And the race has started. The support here is amazing this afternoon. Thank you so much for all the races, for all the contestants. Noch einmal ein herzliches Danke für eure Unterstützung. Aber wir jubeln, wir feuern weiter an für alle Athleten aus Österreich, Monaco, San Marino, Bulgarien, Italien und Spanien. Und Viktor Ristov aus Bulgarien.